sappiamo ancora. Che aspettiamo? Possiamo raggiungere 60 dollari ad azione. miseri, semplici dollari versati in banca e poi vestiti nel riato.